Hola, sóc la Ramoneta Polidineta, com esteu? <laughs> jo, molt bé, i estic molt sana perquè és que jo bec sempre aigua en gas, sempre, sempre. Això et remou per dins i t'ho treu tot fora, va molt bé. De vegades a moments inoportuns, però és igual, s'ha de fer. I clar, què fem després quan s'acaba l'ampolla? Doncs quan s'acabi, el tap, els envasos, però l'ampolla al vidre. I així col·laborem amb l'aprofitament alimentari. Oh! Isidre, que has tornat a trepitjar una altra granota! Mama, però si has estat tu... catxa!